はい、皆さん。スニッカー作ってる男です。前回はね、これの、これやったんで、今回ね、この、エリーゃんルートで、行きましょう。そうだわ。やっていきましょう。うん、このせ、毎回思うけど、この戦車、あの戦車のやつ、どっかで見たことあるんだよな。あ、あ持ってますね。 盗んできたから。You said oh. you stole this from the Top Hats? That name sounds familiar. Oh. I think I heard of them when I was getting locked up at the wall. Criminal organization, right? Cross them, huh? We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? Oh. I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts. Where they they're at. Oh. These tracks should lead us right to the secret top at base. お前の乗ってる位置危なくね supposed to be <laughs> おい明らかにお金がありますよって言ってるようなあのー、あれあれやんおい you ああ <laughs> おーかっけえよおめえらいやお前らかっけええマリオブラザーズよりかっけえやん <laughs> やばいよちょっと危なくないああえー、ああこれやあえ嘘おおとっさの判断が <laughs> あれちょっと待ってなんか Well, that's... <laughs> あれ、ライトハンドマンって <laughs> あれ、あんなロボ、ロボ化しだっけな、今なんか見たことあるやつがあったけど、まあ気のせいだろう。フォースうん、フォース使えるかなあ。気球って何ができんだえー、えー、え、そんな飛ぶもんなんえ、そんな飛ぶ普通。ああ。はい。This doesn't belong to you. あ来ちゃったよ。あ、これどっかで見たことあんな。これにしよう。コンボかなええー、いやいや強すぎやろ。 おえ、行きた <laughs> あら、早いな、今日。選択肢、今回3つしかなかったな。 <laughs> あ、でも確かに、あのー、エンディングいっぱいあるもんな。まあ、それだったら、短いのもあるわな。じゃあ次はね、トラックのやつね。やっていきましょう。 So plan's the going うん寒そう Yes, we have all the goods loaded up on the train. Ugh. I don't want to be on caravan duty. Oh, it's not so bad. You get to sit on the train and hang out. Are we meant to protect all our stolen valuables? All the money? All that? まあ、そういうさ、財産の話をしてたらさ、絶対盗むやつ、あの、一人や二人は絶対いるからさ、そういう、あの、そういう話はさ、ここでしない方がいいと思うんだよな、俺的には。 おう。え、今さ、え、髪取ったよね、こいつ。お前、窃盗慣れてんな。はい、じゃあ選択肢ね。あー、なんか、無難にファイヤーいけ。あ。うーん。 <laughs> ちょっとエイムが。なんかこれ、突っ込むおい。え <laughs> えー、 <laughs> なんか一人死んでるけど。 あ、やばいよ。あ窓。あ。あこれや。おえよっ。ああ、え <laughs> 蹴ったぞ。おええ、それ考えちゃったな。お いやーなんかごついの来たなあ、えぉええー、ちょっと待って。アンダーテールに変わったんだけど。え、しかもあれやん。これ俺がエンディングで使ってる曲やん。ちょっと待って。クオリティバカくないこれ。戦うか。はい。 え、1しか食らってないんやけど。あ、えー、ええ、なになにえ <laughs> ちょっと待って。無理だろ、あんなの。アイテムってなんミラーあ、おおええおえあ、いけたおお倒せた。 <laughs> まあでも、本家とだいぶ似てたよな。はい。あー、どうやって持ち運ぶかっていう感じか。 さすがに、空飛ぶやろ、さっきみたいに。あ。なんか海っぽいな海行けそう。お <laughs> おおおはいけたぜ。やったね。おおい <laughs> けたね。うん、進んでいくね。 <laughs> ヘンリー君。おいー。